ว้าเด้อ Aqui, aqui nem doamos. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui, aqui ginagawa mo? What's up mga ka-dragon? Another day? Another challenge? Ano naman ang gagawin namin? Kasama ko nga pala ulit ngayon si Taubsi! Taubsi! sagot. Ang challenge nga po pala namin ngayon ay ang Chubby Bunny! At nagkanta na rin po kami ng may Walo! Kanta na rin So, ayun mga kadragon, ang mechanics ng challenge na aming gagawin ay kung sino ang pinakamarami na marshmallow ang makakain at patuloy niyang nasasabi ang Chubby Bunny ay siya ang magwawogi sa challenge na ito. At meron kami inihanda na consequence kung sino ang matatalo sa challenge na ito. Okay, let's start the challenge! A few moments later. So, ayun mga ka-dragon, gagawin na namin ang challenge in 3, 2, 1. Happy Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. so, ayun mga ka-dragon, kitang-kita nyo naman kung sino ang nanalo sa ginawa namin challenge na Chubby Bunny. So, ayun, ang natalo nga pala ay si Taubsi! Taubsi! Taubsi! siyang natalo, siya gagawa ng consequence in 3, 2, 1, go! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ka-dragon, nagawa na ni Taubsi ang consequence at makikita nyo naman sa kanyang book na masapa, pinunasan niya na yan. So ayun, kung meron kayong mga challenge gusto nyo pa namin gawin, comment down below. below. And please don't forget to subscribe. At kung at pakiclick lang ang bell para masubaybayan nyo ang aming susunod na mga vlog.